Итак, сегодня у нас 27 августа 2016 год. Наша вермиферма по разведению красного калифорнийского червя. под Пацабирии. И непосредственно у нас происходит обучение по биодинамике. Приехали ребята с Франции, из Германии. Вот мы с вами видим процессом обучения. І тому ми пропонуємо, щоб ви працювали в групах протягом 45 хвилин у кожній групі, і потім протягом 15 хвилин десь ми зробимо загальний такий обмін, е, до чого кожен прийшов. Це не обов'язково, щоб кожен висловлювався, тому що е, ми будемо, я добавляю, це була рано сказала. з вами е, завжди, тобто ми будемо з однією групою, будемо слухати, які у вас є питання, можливо, з другої групи, ми будемо завжди ходити між вами. От. А потім 15 хвилин просто зробимо такі білани. Et, et donc, euh, comme ça, ça nous permettra de, de clôturer la, la session sur l'organisme. Et après, je vous parlerai des préparations euh, de la dynamisation et de la bouse de corne. Et donc, euh, quand on aura terminé ça, euh, on passera de la théorie de la pousse de corne à la dynamisation, à la dynamisation et pulvérisation de la pousse de corne, parce que tout a été préparé pour qu'on puisse mettre en pratique la dynamisation. І тоді, після того, як ми закінчимо цю частину роботи, ми перейдемо до нової теми, яка про щодо динамізації, що таке динамізація, щодо препарату 500-го роговий теорії розуміння, і потім перейдемо до практики, тому що нам підготували все необхідне, щоб ми побачили на практиці, що це і, і з чим його їдять. Ils vont quand même se concentrer sur, sur la terre,